Aaaaaaa Kur bota i shte zhitu nërsi rënë E së këtë e njerëzit ishing bor armin chtavet vetes fierde lot mashir mashir kudo tregove ti ekte botan matami ezamra nay bashkove o معلم Ti o محمد صلى الله عليه وسلم محمد رشبتين فرنتي او محمد صلى الله عليه وسلم محمد رشبتين نعم نفسه بكتفه يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين نسيت نكبتي جو Gjdo natë me lutje kalove Ty dhe mret një tu në shtru Pa drejci ti e luftove Ti ishe e shemë ty E shemë mbe të gjithmonë Rejte sumë, gjdo fjallë të mirë Ishe ti ma suasio O, oh, oh, o صلى الله عليه وسلم محمد رشبة فرنتي او محمد صلى الله عليه وسلم محمد رشبة فرنتي نفسه بكتفه يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد يا رسولي يا محمد يا بشيري يا محمد يا نذيري يا محمد حب قلبي يا محمد يا محمد Na mësove të imi të drejt E të kujdesemi për jetimi Na premto e gjennetin e shtrejt Nëse ne përbimi hjedherimi Me sjelljen të ndë plot të butësi پیش دنیری افروه me busqeshjen plot krohci Dishum zemra i pushtove O Muhammed sallallahu alaihi wasallam Muhammed erdhe shpatim për ne Ti o Muhammed صلى الله عليه وسلم محمد رشبة پر نعم صبك تفهم يا حبيبي يا محمد يا شفيعي يا محمد خير خلق الله محمد يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى يا إمام المرسلين يا مصطفى يا شفيع العالمين يا مصطفى